yo'lga uyiga kelib boshing bilan kelibdi kuyov bo'ra yuragida shifo bilan kelibdi asta asta qadam bosar qulub bo'lsin qadam bilan asta asta qadam bosar qulub bo'lsin qadam